チャンピオンシップスマスターズトーナメントニューゴー俺行かなきゃ頑張れよサトシ応援してるからなかかってこい俺と俺のポケモンたちが全てねじ伏せるなら見せてもらおうじゃないの大女優のバトル次回ポケットモンスタースピファイナル2電話くみんなで